So ingat bila kita kata saya perundingan tanah hebat tu kita kena imagine yang paling tinggi, yang paling hebat sekali dekat dalam Malaysia ni, <laughs> dekat dalam dunia ni ha, kita lah dia okay. So kalau ikut apa tu Jim Rohn kata ha, you are what you think about most of the time eh. Ha, kalau tak salah saya lah Jim Rohn yang cakap eh. Kita adalah apa yang kita fikirkan most of the time. Ha, sama ada tu ke Zizila? Okay, tapi yang betul lah eh. Kalau you nak jadi hebat, you kena fikir diri you hebat. Kalau you nak jadi bagus, you kena fikir diri you bagus. Kalau sekiranya you fikir you ni memang lousy, you ni tak bagus, you ni failure, you ni gagal, then benda tu akan menyebabkan kita akan bertindak seolah macam orang gagal. Kita bertindak macam orang gagal, kita adapt di kita untuk jadi macam orang gagal, expectation kita turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun, turun sampai rendah sangat orang pijak-pijak di sini. Okay? Ah, Din bunyi apa buat Milo ke buat kopi tu? oh, sari. sorry. okay, so basically hari ni saya nak sambung balik cerita macam mana kita nak uh, macam mana kita nak uh, apa tu tingkat tingkatkan kita punya motivasi sendiri ya. Eh. So buku ni daripada uh, apa tu uh, penulis yang saya suka Steve Chandler. Okay, nombor sembilan dia kata build track record. Ingat tak kalau kita nak buat kerja, kan kalau kita buat melakukan tugasan kita mungkin tak nak buat sebab kita rasa penat betul tak ha? siapa setuju cakap ya kadang-kadang kita malas nak buat sebab apa kita rasa penat kita tak nak tak nak buatlah sebab kita rasa macam nanti penat kan tapi percaya ke tidak kalau lagi banyak kita tak buat lagi penat kita eh orang oh. yang complete dia lagi petik lagi fatigue. Maksudnya selagi lagi selagi banyak tugasan yang you tak buat, you akan rasa penat, you rasa lelah, you rasa macam sampai ketika you lepas semuanya, you pergi tengok TV ataupun you tengok YouTube. Betul tak? So dia kata kat sini you kena build your track record. Kalau sekiranya ada benda yang you perlu lakukan, you kena cepat-cepat siapkan. Okay? So sekarang ni dia kata believe in truth eh? percaya pada you, you yakin dengan kejujuran you sekiranya sekiranya you sepatutnya lakukan sesuatu seperti yang saya kata semalam you mesti buat prospecting you mesti buat uh, benda yang you mesti buat eh? cari buyer cari seller 80% mesti kat situ kalau you tak buat kat situ dalam fikiran you akan sentiasa rasa benda kurang Betul tak? Sebab tu semua coaches-coaches yang bagus dia kata kalau you nak berjaya dalam dalam you punya hari tu you kena buat benda yang penting yang you rasakan penting you kena siapkan pagi-pagi tu. Contohnya kalau sekiranya you rasakan uh, exercise tu penting untuk kamu so apa you kena buat? Buat exercise tu dulu sebelum you buat kerja apa-apa. Kalau kamu rasakan semayang duha tu penting, kamu semayang duha dulu sebelum kamu buat apa-apa. Kamu kalau kamu kamu rasakan uh, semayang solat berjemaah uh, apa? Solat subuh berjemaah tu penting. Maka you kena you kena apa tu you kena buat benda tu dulu. Bila you dah buat benda-benda yang penting tu awal ingat macam semalam saya kata you do the first thing first. Eh bila you buat benda yang penting tu awal hati you rasa terlega dan otak you rasa orang kata uh, relief eh Uh, kita kita akan terus da, kita tak rasa macam bog down dengan oh, aku patutnya buat aku patut pun buat tapi aku tak tahulah sebab apa aku tak buat jadi dia kata kat sini dalam buku ni kata you kena beat your track record eh so you kena jadi seorang finisher yang bagus you start terus habis selagi you tak habis selagi tu you jangan berhenti apa yang you boleh habiskan hari ni you tangan tunggu besok baru nak buat eh Uh, siapa yang ada anak, uh, dia tahulah kalau kita suruh, ya kejap lagi, kejap lagi tapi dia tak buat pun kan? Uh, dia kata je kejap lagi tu untuk nak sedapkan diri dia je uh, ataupun nak sedapkan mak bapak dia kan so make it a point, kalau you start you start apa yang you start, you kena habiskan sebab lepas you habis apa you rasa you rasa seronok kan sebab dia ada ada orang kata uh, apa tu uh, Uh, kumbah uh, bukan kumbahan tapi pencernaan hormon tu menyebabkan you rasa feel good bila you siap kerja you akan rasa feel good lagi banyak you buat lagi bagus jadi macam saya apa saya buat setiap hari saya kan guna Trello ah <laughs> saya saya pakai Trello jadi apa yang saya lakukan setiap hari saya create checklist eh masuk je pukul 12 satu checklist baru akan keluar jadi dalam checklist tu apa saya buat saya saya tik tik tik tik tik jadi lepas habis tu saya tengok oh aku checklist semua Oh rasa best. Kita balik masa kita nak malam tu kita nak tidur kan. Kita tengok semua checklist siap kan. Kita rasa best. Seronok. Tak ada rasa rasa terbeban dengan keputusan-keputusan salah yang kita buat. Ingat tak apa yang saya kata? Kejayaan tu apa tu? Um, kejayaan adalah uh, keputusan-keputusan uh, uh, apa tu yang cerdik ataupun yang bagus yang you buat setiap hari. Keputusan-keputusan kecil yang yang bagus yang you buat setiap hari eh yang bila dikumpul-kumpulkan dia jadi membuatkan you seorang yang berjaya Okay? you kena make point kalau sekiranya you buat satu benda tu you kena habiskan so kalau sekiranya benda tu uh, you you takut benda tu besar sangat dan you kecil-kecilkan ha you kecil-kecilkan dia supaya benda yang you siapkan kecil-kecil tu maka yang kecil-kecil tu akan habis yang yang besar Okay? And then lagi satu, you write down. Uh, dia kata kat sini, sebelum you start, you buat. You tulis dulu tulis tulis tulis lepas tu you cross cross cross siapa yang ada biasa buat uh, checklist dia akan setuju dengan saya yang paling paling best sekali ya eh? uh, saat yang paling best sekali lah waktu kita cross kita punya task betul tak uh, ataupun kita tekan tick eh? itu yang paling best sekali kan eh? and the more kita write down the more confident we become okay the more kita write down the more confident we become and consider permanent new belief that we had okay so basically apa yang kita kena buat kita kena buat susun kita punya hari supaya kita mempunyai satu keteguhan yang kuat kita kena settlekan kita settlekan semua rutin-rutin kita ingat rutin apa yang saya selalu cakap rutin adalah uh, budaya ataupun perkara wajib yang ada dekat orang yang mempunyai impian orang sekorang sekiranya you mempunyai impian semua kita ada impian kan jadi semua yang semua kita ada impian dia kena ada good routine. Okay, mesti ada rutin yang you tetapkan setiap hari. Okay, and stop worrying, uh, uh, berhenti dari fikir benda yang you rasa kan uh, uh, sama ada apa yang kau buat ni okay ke tidak, tak ada hasil ke tidak. Sebab ingat tak macam yang saya cerita uh, apa tu compounding effect. Uh, benda yang you lakukan mungkin tidak nampak dia punya benda baik yang benda baik yang you lakukan mungkin tak nampak dia punya uh, result dia immediate tapi as, bila you buat lama benda tu akan gain uh, apa tu uh, gain momentum gain momentum lama-lama you akan dapat you akan nampak dia punya keputusan dia uh, jadi tahun ni saya decided untuk buat uh, senaman ataupun walking pagi macam yang saya ikut buku yang buku apa tu compounding effect tu cakap 150 kalori setiap hari. Jadi basically berjalan setengah jam je. Eh? So saya start dengan berjalan setengah jam, sekarang ni saya berjalan satu jam. Setiap lepas semayang subuh saya jalan satu jam. Eh? Saya habis satu jam tu lebih kurang pukul 8. Jadi saya sempat untuk nak saya nak sedia buat persiapan diri. Jadi lepas satu jam tu saya rasa best sebab apa? saya dah lakukan apa yang saya rasa uh, penting untuk saya nak mendapat apa kata dapat uh, keluarkan perasaan lethargy lethargy tu apa tu perasaan yang rasa macam apa tu bila you tak exercise kan you rasa macam uh, badan you rasa macam tak sihat macam susah nak gambarkan lah tapi uh, bila you dah buat setiap hari mula-mula you buat 2 3 hari you tak rasa beza tapi lepas you dah buat macam sekarang ni uh, dah 20 hari dan saya dapat rasa saya bertambah sihat uh, rasa tambah siap. Okey, nombor 10 dia kata kat sini uh, at welcome apa tu? Welcome tu sambut baik apa perkara yang unexpected. Sebab kita bila kita melakukan uh, harian kita, kita dah katakan kita dah plan kan. Jadi kita expect semua benda yang kita plan tu berlaku dengan dengan bagusnya tanpa ada sebarang kekangan. Betul ke tidak? Yes or no? Kalau betul cakap I. Betul? Okay, so Bye. jadi Betul. Uh, Jadi basically apa yang berlaku ialah bila benda yang tak expected terjadi, bila benda-benda yang tak expected terjadi, apa berlaku ialah kita akan down. uh, <laughs> contohnya kita expect bila kita close ATP dapat commission, betul tak? Ha, huh, Kanita? Tiba-tiba close ATP tak dapat commission. <laughs> <laughs> kan jadi you akan rasa down kan uh, so welcome the unexpected uh, ingat eh so bila sekiranya you apa tu you buat sesuatu ya yeah, you welcome okay benda yang uh, mungkin yang tidak menyebabkan uh, apa yang kita harapkan tu berlaku uh, jadi uh, kita bagi uh, apa tu orang Islam ataupun orang beragama kita percaya Tuhan adalah perancang terbaiknya dia dah menentukan apa yang terbaik untuk kita. Betul tidak? Jadi kalau sekiranya bukan rezeki kita, kita tahu itu yang terbaik untuk kita. Eh? Ha? Jadi everything yang unexpected tu kita welcome. Eh? Ingat, kita dah rancang. Kalau tak jadi, ada benda-benda yang benda baru yang masuk dan kita kita kena faham dan kita welcome the unexpected. And then sometimes bila benda-benda yang kita expected tu akan menyebabkan kita terfikir balik and oh sebenarnya aku ada cara yang lebih baik untuk nak menyelesaikan masalah so benda segala yang berlaku tu ada hikmahnya kan dia kata kat sini even Mozart kata dia kata dia tak dia tidak pernah menulis original melody dekat dalam diri dia apa melody-melody yang dia datang tu adalah combination daripada apa-apa benda lama yang dia masuk so benda-benda lama yang dia belajar kadang-kadang dia ulah-ulah mendapat benda yang lebih baik. So kadang-kadang kita merancang sesuatu and then disebabkan unexpected berlaku bila kita become apa kata kita menyusun balik kita punya jalan kerja hasil yang kita dapat tu lebih bagus daripada sebenarnya apa yang kita expect. Betul tak? Ha, jadi ha, ha, jangan risau pasal unexpected. Eh. Anggap segala apa hari ni bila kita start unexpected tu akan berlaku eh. dan kita sepatutnya ready secara mindanya jangan cepat kita rasa down kalau sekiranya apa yang kita nak buat tu uh, tidak menjadi uh, jadi uh, kumpul kumpul semangat kumpul balik besok pagi <laughs> datang kat sini so kita bincang-bincang bagi semangat balik lepas tu kita teruskan lagi eh terima kasih kerana menonton video ini saya Abdul Rashid kursatana anda sekiranya anda suka tips pelaburan serta kerjaya hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up serta komen. Dan anda juga dijemput untuk menonton video-video Coach Hatana yang lain.